Petit projet Traxas Revo 3.3 Brochette pour l'instant. bêta <laughs> seulement bloqué la transmission en deuxième. Transmission d'origine du 3.3, toute d'origine, juste moteur, support moteur et radio.